时常有啊，新手主管，他们都会觉得哦，资深的老鸟很难带。以我过去几年的经验，资深的人你要去带领他，一定有相对的难度在。但是我觉得那都是可以克服的，让你自己可以跟他连接起来，融入这个团队。其实我们可以先想一下时空背景上的问题：今天公司为什么会换一个新手主管？哦，或甚至是换一个新，从外面找一个新的主管进来。 这其实不外乎三个比较大的原因。第一个是啊，原来的人因为达无法达成公司的要求，所以离开了。第二个原因就是原本的主管他做的很好，升迁了，所以换了一个新人进来。第三个原因就是呃，这个主管前一个主管他顺顺顺顺顺的做到呃离开或者是退休了。第一个原因就很明白了，公司一定是有一些现在做不到的事情，到所以这换了。那第二个跟第三个原因呢？ 其实换了新人来，公司都一定会有想法，哦，希望跟原本不一样，再进再进一步。我大概目前为止，我啊面试过找过这么多工作，我还没有遇到过哪一个公司开一个主管缺，然后跟你说要你跟前一个主管做一模一样的事情，维持一模一样的状况就好。就算你是原本体制内往上升的人，啊，公司其实也都会有这样子的心态在。对这些资深的人员来讲。 第一件事就是要改变。这几年其实我们都看到，台湾的企业一直在转型，对自己员工的要求从以前就是单一的单工变，开始变成多工。再第二个就是资深人员，他通常他既然会资深了，工作了十几年、十年、十几年，通常代表说他已经离开啊学习的环境，也就是以前。 当学生的时候，每天在学习新东西，或者是说啊，刚进入社会一直在学东西那种学习的环境，已经有相当一段时间，所以这也是造成他们抗拒的一个原因。然后第三个是长久以来的单工会造成所谓的思考惯性。那你要带领他们，你不太可能说哦，新人上任你就想要把他们全部砍光。像有一句俗话就讲啊，流水一样的主管铁打的兵，因为主管就是一直在换，一直在换，每一个几年换一次。 兵呢都不会走，他们就一做做很久，所以你很少看到说哦，例如说一个主管做个十几年，但是一个员工做个十几年是常遇到的事情。他们既然在这间公司哦生存这么久，表示说他们很深谙一些公司的流程跟法则，他们知道要怎么样才能在公司里面继续生存下去。所以我们也希望说这些资深的人，他们的经验可以带给我们这些新来的主管一些帮助。于是，在带领这些资深成员，我们都想要达成四件事情。 第一个就是互相尊重，第二件事就是分享我们的想法跟经验，那第三件事情就是我们希望可以做深入的讨论，得到属于我们更好的一个结论出来。那第四件事情就是能够坚持我们的目标。所以我这里有五个建议，第一件事情就是你要勇于承担责任，敢做决定。呃，一个新的主管上任嘛，大家都在观察你是不是有够格。 当个主管，当他们的新任主管，让他们服气。他们想看到第一件事，就是就是你敢做决定，而且你做完决定之后呢，你敢去负责。这是我做出来的决定，哦。出了问题呢，我不会让下面的人出来扛，那人家就会尊重。那第二件事情就是提高他们的好奇心，在你与他们的日常互动中，哎，多问他们，深入的再问一点。例如说，他们告诉你这件事情是这样。 那你要问他为为什么会是这样子呢？为什么要这样子做？当然，我不排除其实有很多很难沟通的资深人员，你去问他就是告诉你，那个自己去问啊，你自己找，你当主管都不知道，当然你都会问到。但是你可你问他问到，你还可以去问别人，甚至是问他对口的部门为什么要这样，问进一步的问题，好，我们一起思考。 一起加入讨论。那这个活动其实你可以从一些团队成员里面呢，拥有比较高的好奇心的人开始，先进行这样子的事情，哦，让他们看到说，哎，当一个主管，你不是在质问他，你只是请他们帮你解惑，请他们分享他的经验给你。进一步呢，你可以安排这些人去做更有挑战性的任务。第三件事情就是在这些日常的沟通中，你的问题或者是我们讨论的方向，我们可以尽量集中在为什么。 以及怎么做上面，啊，因为资深人员他们已经有了相当丰富的经验，他们已经习惯了以前的方法跟他们的惯性，所以他们比较会注重在做什么。你如说发生一件事情，他就告诉你说这件事就是这样、这样、这样做就对了。但是我们的讨论可以多倾向于为什么，以及如何做会更好，不要针对做什么这件事去讨论，讨论他做做什么，其实很容易让他觉得说你在挑战他。 但是我们可以带替他的反思是为什么这样做？也许有时候回头过去看，会发现这样做并没有真正的去解决你一开始为什么的这个原因。那第四件事就是，我们常常要记得反思哦，因为我们带着公司的新的目标或者是方向而来，针对你自己下达的方向跟要求，你会觉得理所当然，但是很有可能跟他们所经验的。 在公司里面的生存法则其实是有互相抵触的，所以很多时候在听、倾听完他们的意见之后，你可以反思一下是：哎，为什么公司会这样做？但是事实上内部执行却不是这样。不要急着很快的做出决定来告诉他说是或者是不是。有时候让意见的冲突可以得到一个缓冲。最后是我们在日常的沟通中，你必须要有耐心，而且坚定你的目标。 或有他有一个具体的数据，或者是有个具体的结果要被呈现出来，很多事都要回到这个数据或者是结果上。哦，不要被太多的讨论影响到别的啊，带到别的地方去啊。无论他针对你这个目标或者是你这个数据有多么的反感，有多么有多么多的意见想要告诉你，但是你还是必须要耐心的跟他沟通，回归目标本身。 哦，也许他会告诉你一万个理由，各式各样的原因，以及各式各样的故事，我们都可以听。但是听完之后，还是要回归标。希望啊，以上五个在日常工作中跟这些资深成员的互动，可以帮助到你。